დეკემბრიდან თუ ცვლილებები არ იქნა შეტანილი, ძალიან სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის ქვეყანაში კრიმინალური ვითარების გაუმჯობესებას. ვინაიდან თუ ხოლოდ საკითხის ბრალდების არსებითი განხილვისას მოხდება მოწმეთა დაკითხვა თუ გამოკითხვა და თუ მოწმეს სასამართლოს ხდომაზე არსებით განხილვამდე არ ექნება არანაირი ვალდებულება ინფორმაციის მიწოდების მაშინ მომრავი დანაშაული დარჩება გაუხსნელი